Хай, Metalhead! Приветствую тебя, Макс Вехов! Макс Вехов, желаю тебе успехов! Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Мой ник Warhol. Вот получил посылку от Эртмана. Тут должен быть Godstower. И еще, вот тут, короче, на новой почте получил 35 гривен всего. барабаны это... Я играю, учусь на барабанах играть. Сейчас, вот, смотрите, 35 гривен, чувак, то есть не 48, не 42. То есть за такую маленькую посылку нормально. Вот. Покупая на фростере, продавая на фростере. Ну, как бы запечатана нормально. Сейчас будем делать вскрытие. Вскрытие. Вилицьке. Звели вскрытие. Ну, нормально запечатано, я считаю. делаем вскрытие. Аутопсия в премайс. Ну, моя цель была гадстару взять. Основная. Ну и думаю, куплю там дополнительно какие-то там кучу дисков. Недорого. А то дорогу, дорогой будет уж гадстару. Так, ну, запечатано хорошо, могу сказать. Так. Профессионально запечатана. По-своему, конечно, но нормально, я считаю. Так, вот диски. Вот, смотрите, в конвертике все как полагается. А что это за диски? такая. Вот тут еще какие-то какие-то подарки, еще что это. Я не, не знаю, что это такое. Тут целая куча дисков. А, ну я говорил, книжка тут и, и это блин, натура, да-да-да, вот тут прикольно. какой-то, наверное. Ну вот. Одну часть, так сказать. Сейчас вторую посмотрим, что тут. Или, наверное, из двух частей будем смотреть. Это вообще болванка какая-то, бля. А накатка где, блядь? <laughs> Накатку самому сделать, что ли? это за группа такая, бля, херон, какие-то... Какой-то андерграунд, типа меня что-то, бля. А, кстати, это тоже парт, мой логотип. Вот, так, сейчас. Ну, нормально сделано, все прикольно. белорусы, наверное, будет чеша. О, так нифига себе. Круто сделано. Послушаем, что это такое. Может, допечатаю <clears throat> им. <clears throat> О, Блэд Натур. Классная команда, блин. Так, два, два чела. московский лейбл. Ну, диск нормальный. Материал, наверное, не очень, да? Раз так дешево, тоже нормальная. Наши люди. Так, Eternal Morning. Он говорил, что тут нету инлея заднего бэка. задней части. Ну, книжка. Такая аппетитная, нормальная книжечка. О, CD максимум. Ну, диск нормальный, что. Материал, наверное, какой-нибудь. помню, такого не заказывал. Ну, вот он поцарапанный маленько. Не знаю, будет читать, не будет. <coughs> Узнаем. Это вот это, я так понял. Что это такое, блин? <laughs> это что? Трахальщик вакуумный чешок, блин. <laughs> <laughs> Что это такое, блин? Плавают. ДНР какой-то. Что это за ДНР, я не знаю. Какая-то девушка, блин, с закрытыми глазами. Ладно, послушаем, что с такое. Как будет свободное время, слухану, конечно. Так, ну и что тут у нас? О, Мегалит Темпл, блин тоже какая-то хрень, да. Ну, обложка хорошо сделана. Сказал бы, вот, типа, как я делаю на своем лейбле. Вот, ну, правда, не на таких болванках, конечно. Это, наверное, по 500 штук делали. Потому что невыгодно по-другому. Или по 100, может быть. Так, слуханем, что это такое.